Oye, qué hambre tengo. ¿Sabes cocinar? Ah, no, no, no, no. Ah, mm, pues yo tampoco. Pero vamos a intentarlo, ¿ok? Hay que demostrar que hoy podemos hacer algo productivo por nuestra vida. Así que el día de hoy, hoy haremos el... Al, al, al, bueno, ¿qué hago? Creo que necesitas seleccionar ese botón que está ahí, ¿no? There's something I wanted to ask you. Yes, Master? Did you want to be best friends?